sọ pé ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ yes na I I've faced a lot of challenge concerning this song mo ti rí wòlíì tó dúró ti lè gbé why are you singing to molest prophet ṣé tó ń sọ ni pé kò sí òun lẹ́nu wòlíì mo ní rárá o ẹni tó bá ní wòlíì ò sí tílé bàbá ẹ̀ ló kú wòlíì wa o bọ̀ mi ò gba wòlíì gbọ́jú ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ kílẹ̀mánì ọ̀sẹ̀ o yà kò sí ohun wòlíì tí mo gbàgbọ́ ní bíbélì tó o bá sọ nǹkan ní ìbámu pẹ̀lú bíbélì kò dùn yìí ohun tí àwọn bá ti lè rí inú bíbélì ìgbékalẹ̀ ìrántí hallelujah tí o bá ti bíbélì o bá ti fi díẹ̀ múlẹ̀ kò tọ̀nà ọlọ́run wá torí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kún púpọ̀ gbogbo ẹni tí a bẹ̀ ti sọ ẹ̀ lé ilé lórí rẹ̀ tó kí wọ́n sọ ọ́ lórí àfẹ́ mi listen to me. I was fixed squally. They say, kò sí tó lè jẹ́ láyé. Bí Ọlọ́run bá yí ọ̀rọ̀ yẹn padà sí rere fún mi, gbogbo ẹ̀ tí a ti sọ ibi sí léyìn Ọlọ́run sọ rere máa yẹ. Mo ní ẹnìkan sọ fún pé, òótọ́ máa ń sọ ni pé màá rogo lọ. Sọ fún òótọ́ máa ń sọ ni pé màá rogo lọ. I want to teach you that song because you might be asked pé ìgbà tó sọ pé lọ́rùn sọ bẹ́ẹ̀ kí lọ lọ́rùn sọ. Why won't you only end up on You must know it. Listen well. Ohun táwọn ń sọ ni pé màá. ọlọ́run mà ló sọ bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀. kíyèsí ọlọ́run mà ló sọ bẹ́ẹ̀. ta ló sọ bẹ́ẹ̀. eléyìí tí a kọ́kọ́ kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ta ló sọ yìí. ayé àti èṣù èwo ló máa sẹ èwo ló máa sẹ nílá rẹ. a ò kọ́ ní ẹni bàbá ẹni lọ that is to say o máa kọ́ sí èèyàn mẹ́rin but listen to my own first wàá wàá nọ́wọ́ síbẹ̀ wàá ohun tó ń lọ sọ ní pé màá rò gbogbo ohun tó ń sọ ní gbogbo orí mi. Listen to my own, listen to my own. Ohun tó lọ́rùn sọ ní ohun tó ń sọ ní pé ire àtàánú ni pé tí láàrin ìṣẹ́jú kan ayélujára. Música Vai, vai, vai. tún sọ lẹ́ẹ̀kejì gbogbo ire tí ọlọ́run sọ nípa yín ló máa wá sí ìmúṣẹ. gbogbo ní méjì péré ayé lè ṣètò rí mo kàn fẹ́ ká jó ijó kan láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún ká tó lọ bí tí a ijó yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ ayọ̀ ló máa ń bí kí ló máa ń bí ẹnì kan kò ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìdájọ́ pẹ̀lú ó ní àgbo one of your albums mo ní ìyàwó ni yẹn sà ó ní ijó dídì ó ní mo dẹ̀ ló má jẹ̀mú tó wà nínú ìgbàdúrà ó ní láàárín ọ̀sẹ̀ kan ọkùnrin kan dẹ̀ wọ́ into his church ó dẹ̀ release hundred million láì wọ́rí ó pè wọ́n àlọ́sọ́yí ọ̀tá yìí láti lọ mínísítà ẹnìkan náà wà bí o ti ń rò pé bọ́ọ̀lù sì máa gbé ẹrù wájú ẹ̀ àánú níbi tí yóò ṣiṣẹ́ sí sí tọ́ba ní kò tọrọ kò lè tọrọ débẹ̀ ọlọ́run máa sílẹ̀ kọ́ àníyàn fún ẹ tó sọ̀rọ̀